Yo te seré siempre tiempo pues para mí Quiero flor es el clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño Yeah.